Apa noi de eta bueno, hemen gera hileruko bazkide sozketan, eh, garuko apiska berando <laughs> izan da ze guzti zahaztu zitzen den ionetako aitea, eta bueno, eskerrak amendik Jon Zazpi Euskaldunari abisatzea atik dela eta bueno, beti bezala sozketa engo dugu, gogoratzen dizuegu bazkietza sistemak, ba, bueno, urtean amarre euro ordaindu eta hainbat abantaria dituela, ba, adibidez, hilero, urtebetean zehar hilero jolas baten zozketan sartzeko, edo baita ere, ba, adibidez, Minecraft zerbitzarian abantaiak dituzu bip izaera izanik. Ta, bueno, en, besterik gabe, jolasa zozketari dagokionez, zen, zozketa egiten da bazkide guztien artean, eta bueno, irabazleari jolasen zerrenda bat pasatzen zaio, Eta guztokoren bat badun mahu zerrenda horretan, perfecto esan, eta benetza da jolasak. E, jolasa beti ordena izaten dira. En, ez badu topatzen guztokorik, ba, nahikoa du aurkitza jolas bat, en, hogei euro arteraino den balio duena, kei horrietako jolasak balio dute baita ere. Eta... Ba, bueno, esan digu jolas hori eta arazorik ez daukago jolas hori bidaltzeko. Eta, bueno, abesteri ba, gabe jonetakoari ekingo diogu, e, Eta, ba, bueno, ea sorteko honen hau dizuet e, guztioi eta ea norden gabazlea. Ba, eta mezazpigarren bazkidea da irabazlea, mendik zorionak opa dizugu, zurekin jarreko gehara kontaktuan ba, zerrenda bialdu eta nahi dezun jolasa aukera ezazun. Eta ba, besterik gabe, amen usten deu, eta hurrengoian ikusiko gea. Ale ba, aio.